dulu sini. Masna? Masna mana? Eh, Masna. Mana, Di? Ah, nah, sini. kita mau bikin kota. holy. bolong lagi ini bukan bolong putih dia nih bolong sama bulan janda bolong lagi itu namanya janda bolong ini ada yang bolong kemarin dua eh. apa bang ini ada ada ada yang bolong bukan adik tapi kawan adik. Oh, oh gitu buat. Lain, adik yang bolong. <laughs> Bunga itu bolong eh. Hmm. Ini siapa? Ini adik saya. Oh, oh. oh. Jadi ini mau cari bunga yang dah bolong juga? ya begitu tadi cari. Ya, cari boleh boleh. Cari di mana emak Dah ada dia hutan tu. Kau tahu buat dah. Janda, yang bolong. Eh, ya. bunga. Ini senang. Marahlah hatiku senang. Oh man, tu dah lupa. Aduh. Ini kan, dah tinggi dunia kan, Banyak bunga janda tu kan. Bolong. Ya, yeah, banyak bolong-bolong. Itu kan. Jadi, um... Aduh, eh. bunga dah dapat. Janda pun dah dapat. Asyik, asyik. Kan? Buang. Ha? Burung zaman Cina habis bunga ke? Bungong janda bodong tu. Itu kajutnya mentah. Buah bolong. Hana, hana bungong. buah pijut tit. Jom mandi dulu dia. Kuih mengepot. Aduh. Hai bocil. Oh, ah. Bocil. Kau apa kau? Ha? Cibu dia, cibu dia. Cibu dia apa kau? Rapi pula kau. Oh, ini banyak. Hai, hey, habis kutu. Hai, hey. Kau banyak zaman Cina. Alah, alah, pergi yang banyak. Ha? ha? Buat ambur ke? Kepuk, tanya. Iban, kau dengan, kau dengan. Nyonya kambing dulu. Saja. Beli apa di sana di supermarket? Beli bedak, sama cuci muka, habis itu mau beli snack juga, Bi. Ah, di supermarket kota? Iya juga, Bi. Sampai kemarin Nabi beli itu udah habis? Udah dong, Bi. Udah dua bulan yang lalu. Udah oh, habis. jalan malam-malam. Oh gitu. Boleh? Insyaallah boleh. Boleh iya. Itu anak Abi apa enggak boleh? Oke, sangat iman sekali. Nah, ada apa? sudah dapat? Dari mana ini? Kita cakap di Apalah daya aku. dengan aku pula Yang penting Buah janda bodoh ni Tahu dulu tu main Haa Aku ah, tenang Aku lah tu orang kali lah. Jom tak tenang Tahu dulu main Buah janda bodoh Ya Ya trabalham pun cari air situ eh. tak lah aku cari jugalah. Nah, yang betul kan? Alah. Daun bolong-bolong. Oh, mak. Ini betul ni. Ni betul ni. Hmm, patahin aja susah kali ya. Oh, mak. Buah-buah bolong ni. Kayak yang dadak bu ni. sepertinya ATM Abi ketinggalan ini. Ya, jadi gimana Bi? Ya balik lagi lah, nggak mungkin kan? Emangnya bisa utang sana? Oh, mana bisa. Tapi nggak apa-apa, yang penting insya Allah ATM-nya <clears throat> ada gitu kan? Ya. Iya, ya nanti aja Umi lah, biar sekalian kita beli benda-benda Umi lagi. Iya boleh, Bi. Kayaknya Umi udah selesai masak kalau jam segini. Oh ya boleh pas lagi. Karena kayaknya aku beda dia juga habis juga gitu. Ada apa Bi? Ada apa? Gak tau. Dia mau ngapa? Pak. Ada apa Agam? Beli bunga? Beli bunga? Ah, ini bunga ni jenak bolong, Pak. Buah-buah bolong ni, Pak. Bunga apa ini? Jenak bolong. Mau jadi apa long? Ah, ha. ha, jadi apa long? Ah. Ha. Oh, nyong kau mau jadi apa long? Entah pokok ah. Banyak orang bilang ni jadi apa long katanya. Boleh ya, pak? Ya, ya, ya. Tak boleh. Tak berat saya ya pak. Tak mata berat mati. Dia viral. Mati mana viral lagi? Biar kaya. Betul betul berat. Tak berat oh, aja. Tak berat, tak berat, tak berat, tak berat. Tak berat aja bro. Dah kaya kan? Macam-macam dengan anak ini. Udah kita nggak mau beli pun, cuma tabrak. Untuk kira. Kenapa, bi? itulah anak tadi udah bunga disuruh jual sama kita disuruh beli sama kita kita nggak mau beli disuruh tabrak dia sendiri apa kayak gitu ya Allah di katanya untuk viral apa ya itu anak zaman sekarang di demi viral demi uang ya udah kalau memang dia demi uang kita tabrak aja jangan, enggak kita tabrak okay. aja dia apa jangan-jangan jangan. Jangan tabrak aja. Pening pinggang pun sakit Lee ni. Ya, tapi ni tak tabrak. Apa umur tu itu? Kenapa pergi makan? Kukap-kap! Baiklah kan bayangkan satu yang Minggu depan kita makan-makan. Udah tak ada Romi. Udah ya. Udah tak aku tak ada Romi. Ya, ya ya apa dah apa? Aku anak pemandi deh, kakak wangi. Ya ya ya ada bebe. Ya ya ya di bahaya.